se prenait un petit rouge, un petit bordeaux, là. Hum ah, c'est un peu lourd. Oh, le romané Un peu cher, là. Hein. Au moins, on va prendre un... Un, un brouillis, un petit brouillis. Aujourd'hui, dans les tutos de la vie, que faire quand on a de l'aérophagie lors d'un rendez-vous galant N'essayez pas de vous retenir. Elle me dit que quoi Alors euh, son mec, il a perdu son chien, ah. comme si, euh, comme de par hasard. Non mais je te jure des histoires, mais c'est incroyable. Donc là je lui dis non mais arrête, ton mec, je le connais, je t'ai toujours dit, ton mec c'est un bouffon. Ça risquerait d'être explosif. N'essayez pas d'accuser quelqu'un d'autre. Oh, ça pue. Hein ah, ça pue, hein Ça doit être la grosse derrière. Faut vraiment pas vous gêner, hein. vous êtes vraiment dégueulasse. T'as des gens, c'est incroyable. Attends. Ah Ce quelqu'un a peut-être ah. déjà tué des gens. Ah, ah. Enchanté, monsieur. N'essayez pas d'aller en terrasse. Et là, elle me fait quoi Elle me fait Ouais, ben, je vais aller voir Jean-Luc. Non, mais tu sais qui c'est Jean-Luc déjà Jean-Luc, c'est mon boss. De toute façon, faut pas la croire. Non, non, non Ça risque d'être vraiment explosif. N'essayez pas de vous soulager ailleurs. Elle sera vraiment avec un Excuse-moi, tu, m'excuses deux minutes. Je reviens. Oh putain oh, putain Non oh qu'une envie, c'est de péter oh. Je crois que ça fait des traces. Les murs ont des oreilles. Oh, Et un nez. Alors ah, j'en pouvais plus de son histoire de chien, cette conne. Soulagez-vous dans un réceptacle astucieux. Bonsoir les enfants. Une petite surprise pour vous. Regardez-moi ça. Dont vous pouvez vous débarrasser. Et Merci. Voilà De rien. Alors comme ça, vous aimez les enfants Je les adore. Ah, ça pue, ça brûle, Accuser une personne sans défense. Ah, ça pue Non Tu pètes et en plus, tu baves Mais t'es vraiment... Hein. T'es insortable. Hein. Voilà. Ou alors, étanchéifiez-vous. Alors comme ça, vous êtes cosmonaute Waouh. Elle sera vraiment avec un bouffon. Excuse-moi, tu, tu m'excuses deux minutes. Quitte à vous mettre à l'écart, allez un tout petit peu plus loin. Taxi هذا شي رومي جحزق عنا هنا ومشى اه وهذا العام الغله ما كايناش ها يا جماعه القيطون الليله ما نباتوش هنا Attention, ce dernier conseil ne fonctionne pas avec les témoins de Jéhovah. Laissez-moi vous conseiller cet ouvrage, monsieur. il explique que scientifiquement, Dieu existe. C'est Darwin même est cité. C'est ça. Et lui, aussi, regardez, il en parle. Vous pouvez, vous lire cet ouvrage, il est pas mal. Tenez, prenez-le. Vous, pouvez m'excuser deux minutes, s'il vous Merci. On a aussi des cantiques, monsieur. Taxi vous avez aussi Réveillez-vous et Chantons à Jéhovah. La Bible, la parole des hommes. La tour de garde. L'humanité recherche Dieu. Ils sont partout. La vie, comment est-elle apparue En quoi, en quoi êtes-vous concerné, monsieur, la résurrection de Jésus Le même. J'ai juste... Hein Excusez-moi, nous trop, achetons-nous trop. Je veux juste péter. Tiens, les babouches. Hein merci. Joli. ça sent bizarre.